Bolsa Dortmund! transmitiu o jogo contra o Real Madrid. Foi um jogaço. Com vitória do Maia de Munique, vencendo o Real Madrid. Aqui 1 a 0 para o Borussia Dortmund. Cara, que dificuldade de matar uma bola de direito. Pegar o Bem-vindo jamais! Esqueci da letra. Ah, o ídolo do time sempre levanta. Chupa! Oh, meu Deus.